Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was es bedeutete. 1968 in Herford mit langen Haaren, einer Parkerjacke und ausgefransten Jeans, einfach mal in eine Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken. Man ist also fast überall rausgeworfen worden. Mädchen in meinem Alter, die äh, die stickten, strickten, halfen zu Hause mit, aber so zu Benz, da wollte niemals jemand mit. Das war, das war was Böses, da wollte keiner was mit zu tun haben. Die Polizeigewalt und dies und das, ja, es, äh, da haben wir gegen angekämpft. Ne? Wir, wirklich, wir, haben uns, wir wollten uns nichts sagen lassen, von keinem. Da kann man nicht stillstehen oder stillsitzen. Da will man und muss man und möchte man. Es war, <clears throat> als wenn einer einen Schalter umgelegt hätte. Es war eine komplett andere Welt, wo man da reinkam. Und irgendwann, wie von hinten durch die Brust ins Auge, kam diese Wirkung dann.